everyone! Welcome back to our channel. It's day 13 of our Vlogmas 2019 and it's already 5.47pm. Medyo late ang vlog natin <laughs> ngayon dahil sobrang busy lang naghahabol ako ng, ng videos para may upload natin nasira ngayon laptop kaya bumili kami ng laptop kahapon ni JT. So, ngayon, atin lang ako ng Christmas party and si JT sabi niya manunood daw siya. So, si Actually guys, nandito ako ngayon sa Rustans. Kasi naghahanap ako ng replacement ng Cadbury. Kung maalala nyo yesterday, bumili ako ng dalawang Cadbury at isang balot ng Kisses. Sana mag-enjoy ka sa Cadbury and Kisses. Sana ako nabunot mo. <laughs> Pero kasi kaninang tanghali, kinain ko yung isang Cadbury. <laughs> so naghahanap ako ngayon ng replacement dito wala akong mahanap na Cadbury. Yung Cadbury nila maliit. Ay, siguro ito. Ito 130 grams lang ito. Katakawan kasi. My goodness. Wait na ako guys. Late na late na ako. Ayun. Ooh, sweet! Ayun, at least kahit ibang flavor. Ayan, I found the replacement. Tanan! Whoops! So, ayan guys. Kakita lang naming dalawa. Boom! Mag-iwalay kami agad. Nakita lang kami dito sa LRT kasi na-miss lang namin sa isa. Tanan! Magki-Christmas party pa yan. Ako kawawa naman. Manonood ng movie mag-isa. Bye-bye. So, ayan. Alis na siya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. So, ayan guys, nakabili na ako ng ticket at ang aking panonood ay Last Christmas mag-isa lang ako. Kaya lang medyo hindi maganda yung experience ko dito sa pagbili ko ng ticket dahil mm, medyo rude yung staff na nakausap ko. Doon. Anyway, enjoy ko na lang to. Kaya lang walang content. Siyempre, wala si PLJ. Now, bibili naman tayo ng snacks para habang nanonood ay meron tayong makakain. Yan. Okay na to. Tapos bibili tayo ng hotdog sandwich. O yan guys, nakalimutan ko mag-video pero andito na ako sa loob na sinay. Bumili lang ako ng sandwich. Tapos, papasok na. Still waiting for my grab. Grabe, kanina pa ako nandito. Hindi ko na alam, late na late na ako. Kita niyo ba yan guys? I feel so greedy right now dahil favorite ko talaga itong macarons. Ano ba yung masarap. dessert mo? Ba't ang unti? Ah, uh, ube, champurado. ube, ube, queso, champurado. Ay, wow. Eh, masarap yun yun. Yung malap yun. Sabi, masi-food coma tayo ng bonggang-bongga dito pa to. Pero hindi ako mahilig masyado sa dito. Ito. Tikim lang tayo ng konti. Matikman lang. Bye. guys, we are back home at sobrang antok na. Sleepy. Sleepy. Nagkita lang kami ni JT. And then, umuwi na kami. Sobrang ikli lang ng vlog na to dahil wala masyadong nangyayari. Nagmatin lang ako sa Christmas party and si JT, I can't ba ako ang ginawa niya. <laughs> so, makikita ko na lang dyan. So, thank you very much for watching. See you tomorrow. Bye! Bye! Bye, bye, bye, bye.